Olá, eu hoje tenho um vídeo muito, muito rápido para vocês, porque ninguém quer perder tempo, por isso eu hoje vou-vos dar 30 ideias para o próximo mês, uma foto por dia, vocês de certeza que conseguem, por isso usem estas minhas dicas para vos dar motivação para tirar fotos todos os dias e para publicar no Instagram todos os dias, e vamos começar! estas ideias que eu tenho para vocês, usem a hashtag porque porquê? Porque eu criei uma conta só para vocês, onde eu partilho as vossas fotos. Espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.